Caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta. Que música chata, não sai da minha cabeça. <laughs> Caneta azul, azul caneta. Ai, chega.